어. gaan we even aan die kant er langs. Oh, ja, hele ja, Ja. Oh, het helemaal van. Oh, ja, gaat de fiets, gaat de fiets. Ja, we hebben jij gaat het. Ja, ja, ja, ja, ja. Deze fiets is, eh, dat horen jullie straks allemaal vanmiddag in de sporthal. dak afgevallen. Ja? Oh, jeetje. Nou, dat is niet handig, hè? Toch is dit niet echt goed. Daarom staat jij kan ook niet iets voorstellen. Ja. Maar vanmiddag ga ik alles vertellen, ja? Ben jij er vanmiddag ook bij? Ja. Nee, echt waar? Ik ben nou, daarbij. Wat goed voor jou. Nou, zie ik jou sowieso vanmiddag. Vou cavar o vento. Eh, hey, Jari. ik heb een rode aan. Ja. Je kent hem nog steeds.